हेलो गाइस म उपस्थित भइसकेको छु कवि ताम्रिङ लिम्बू अनि आज आज चाहिँ हजुरहरूलाई मैले एउटा सर्टन क्रिएसन देखाउन गइरहेको छु युट्युबले कसरी मनिट्रा मनिट्राइज युट्युबले युट्युबमा मोनिटराइज हुनुको लागि के के कुरा हामीहरूलाई हामीहरूले जान्नुपर्ने आवश्यक छ भनेर ती कुराहरू मैले जाने बुझेको कुराहरू सेयर गर्न खोजिरहेको छु हजुरहरूले पनि आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू छोड्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु कति पनि ढुला नगरी म आजको क्रिएसनतिर अगाडि बढ्न चाहन्छु आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई युट्युबले हाम्रो च्यानल मनिट्राइज हुनुको लागि के के कुरामा आवश्यक पर्दछ भन्ने कुराहरू बुझाउने छु र कसरी हेर्न सकिन्छ त्यो भन्ने कुराहरू पनि बुझाउने छु हजुरहरूलाई प्राय युट्युब चलाउनेहरूलाई स्मल युट्युबरहरूलाई त त्यति ज्ञान नभइरहेको हुन्छ र ब्रान्डहरूलाई त राम्रै ज्ञान होला यो बारेमा तर पनि हजुरहरूको मैले जानेको आइडिया सेयर गर्न खोजेँ अनर्थ नलिदिनु होला आजको प्रोजेक्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले त्यही अघि नै भने हाम्रो च्यानल मन भइरहेको छ कि छैन मन हुनु कति बाँकी छ भनेर हेर्नका लागि त्यो कुरा सेयर गर्नेछु आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ के कस्तो लाग्छ हेर्नुहोला आज चाहिँ मैले यहाँ हजुरहरूलाई एउटा ल्यापटप देखाइरहेको छु यो ल्यापटपमा अरू ठाउँमा जानुभन्दा नि सबैभन्दा युट्युब हेर्नको लागि हामीले सफारी चलाउन पर्ने हुन्छ यहाँ हजुरहरूले मैले यो माउस रेक्जर्टलले म देखाइरहेको छु पिन गरिरहेछु यहाँ यहाँ चाहिँ हजुरहरूले यहाँ <clears throat> सफारी देख्नुहुन्छ सफारीमा क्लिक गर्नुहोस् सफारीमा क्लिक गरिसकेपछि हजुर यो आइकनमा आइपुग्नुहुन्छ यो आइकनमा आइपुगेपछि हामीहरूले आफ्नो च्यानलमा जानको लागि हामीहरू गुगल खोज्न पर्ने हुन्छ मेरो गुगल यहाँ छ अनि यहाँ छ एप्पल यहाँ छ बिगिनिङ यहाँ छ गुगल याहु पनि छ तर मेरो यो अलरेडी मैले चाहिँ बुकमार्क गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ बुकमार्क भएर बसेको छ मलाई सजिलोको लागि ल हजुरहरूलाई मैले कतै पनि उयो नगरिकन मैले आज चाहिँ डाइरेक्ट गुगलको मेरो च्यानलको लोगो देखाइरहेको ठाउँमा पिन गरिरहेको छु त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ हजुरहरू पनि यसरी बुकमा गरेर राख्नुभएको छ भने यसरी नै देखाउँछ हजुरले त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला आउनुहोस् गुगलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू यो फेसमा आइपुग्नुहुन्छ वेलकम के के क्रिएटिभ क्रिएसन भनेर यहाँ भनिराखेको छ यो चाहिँ गुगलले जहिले यो भन्छ नै अब यो चाहिँ मेरो पुरानो च्यानल भयो म हजुरहरूलाई एउटा ब्रान्ड न्यू च्यानल देखाउन गइरहेको छु अलरेडी मैले लगइन गरेर रेडी गरेको छु हजुरहरू त्यो च्यानलमा जान लागि के के गर्नु पर्ला भन्ने पनि लागिरहेको हुनसक्ला यहाँ हजुरहरूले यहाँ नै एउटा आइकन देखिराख्नु भएको छ यो icon Google Google apps icon देखिराख्नु भएको छ हजुरहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ गुगल एप्स आइकन त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् गुगल एप्स आइकन क्लिक गरिसकेपछि गुगलमा जे जे जिनिस राखिएको छ त्यो सबै कुराहरू यहाँ देखाउँछ हजुरहरूले यो आफ्नो एकाउन्टमा नगएर युट्युबको हेर्नको लागि युट्युबमा जानुहोस् अब युट्युबमा गइसकेपछि हामी हजुरहरू एनदर आइकनमा आइपुग्नुहुन्छ यो आइकनमा आइपुग्नुहुन्छ यो आइकनमा त्यहाँ देखाइ पनि रहेछ के लेखेको एउटा आइकनमा के देखाइरहेछ यहाँ गोलोकार आइकनमा सर्कल आइकनमा के देखिरहेछ यो चाहिँ एकाउन्ट हो यो एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ के देखाउँछ भने Kalpana officials manage your Google account पनि भनिरहेछ च्यानल स्टुडियो यहाँ सबै अब स्विच गर्न पनि मिल्छ जे जे गर्नु मनपर्छ त्यतै गर्न मिल्छ हजुरहरूले पर्चिङ पनि गर्न मिल्छ मेम्बरसिप अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ च्यानल यो च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ने यो च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी भिडियो भएको ठाउँमा आइपुगिन्छ यो भिडियो भएको आइकनमा आइपुगिसकेपछि आफ्नो च्यानल आइकनमा आइपुगिसकेपछि हजुरहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ म्यानेज भिडियो अनि कस्टमाइज च्यानल हजुरहरूले म्यानेज भिडियोलाई नछुनुहोस् एकैचोटि कस्टम कस्टमाइज कस्टमाइज च्यानलमा जानुहोस् कस्टमर च्यानलमा जानुहोस् कस्टमर च्यानल क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरू एनदर आइकन आइकन देखाउँछ हजुरहरूलाई एनदर आइकन देखायो यो आइकनमा विभिन्न देखाउँछ अब यहाँ छ डाउन यो ड्यासबोर्ड यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ सबै कुराहरू रहेको हुन्छ यहाँ छ कन्टेन्ट कस्तो खालको कन्टेन्टहरू हामीले राखेका छौँ भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ अनि यहाँ छ प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट हामीले आफैले क्रिएट गर्नु सक सकिन्छ जस्तै हिसाबले पनि क्रिएट गर्दा भयो आफूलाई जे मनपर्छ त्यही क्रिएट गर्दाखेरि पनि हुन्छ अनि यहाँ छ तपाईँको एनालाइज एनालाइजमा चाहिँ हाम्रो भ्युज कति आयो कुन देशले कति हेरे भनेर देखाउने कुराहरू यहाँ हुन्छ यहाँ आयो कमेन्ट हजुरहरूले गर्नुभएको कमेन्टहरू यसमा देखाउँछ अनि यहाँ छ यहाँ छ सब टाइटल हामीहरूले भिडियो बनाउनु भन्दाखेरि पहिला हामीले टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई भन्दछ सब टाइटल यहाँ छ कपिराइट अब हजुरले कपिराइटमा क्ला कपिराइटमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूको कपिराइट हजुरहरूको च्यानल के छ त्यसमा उयो हुन्छ अनि यहाँ छ तपाईँको डलर अब यो डलरको साइनमा चाहिँ के छ भने मनी मोनिट्राइजेसन भनेर लेखेको छ मोनिट्राइजेसन भनेर डल डलरको साइनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने हजुर यो फेसमा आइपुग्नुहुन्छ यो आइ एनदर आइकन तपाईँलाई यो देखाउँछ यहाँ चाहिँ च्यानल मोनिट्राइज भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने भनेर अलरेडी मैले भनेको छु जहिले पनि गुगलले हामीलाई हामी युट्युबरहरूलाई के गरेको हुन्छ भने one thousand subscriber four hundred watching hour public watching hour हुनुपर्छ भन्ने त्यो गुगलको पोलिसी रहन्छ त्यो पोलिसीलाई मिट नगरिजेलसम्म हाम्रो च्यानल मोनिटाइज हुँदैन यसरी नयाँ हामीले हाम्रो च्यानल मोनिटाइज भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ यहाँ छ इलेभेन सब्सक्राइब एन्ड यहाँ छ थाउजन्ड रिक्वायर कति भन्दाखेरि थाउजन्ड अनि यो च्यानलले कतिवटा सब्सक्राइब लि पाइसकेर छ भन्दाखेरि इलेभेन सब्सक्राइब मात्रै पाएको रहेछ अनि जेरो पब्लिक वाच आवर भनेर चाहिँ पब्लिक वाच आवर चाहिँ केही आएकै रहेन रहेछ यसमा चाहिँ अनि रिक्वायर चाहिँ फोर हन्ड्रेड फोर हन् four thousand sorry four thousand require गर्दो रहेछ अनि यहाँ तपाईँको टर्न अन सेकेन्ड भेरिफिकेसन पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अनि जिरो एक्टिभ कम्यु कम्युनिटी गाइडलाइन्स अहिलेसम्म चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइनमा त्यस्तो नराम्रो भएको रहेन रहेछ राम्रै भइरहेको रहेछ अनि notify me when I'm eligibility भनेर यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो नगर्दा पनि च्यानलले युट्युबको युट्युबको रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गरिसकेपछि आफ गुगलले नोटिफिकेसनहरू पठाउनेछ तपाईँको जिमेलमा त्यसबाट हजुरहरूले आफ्नो च्यानलको उयो पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु पूर्ण अर्को भिडियोमा भेट्ने बाछाको साथ हजुरहरू पनि हाम्रो च्यानलमा कनेक्टेड रहनुहोला यस्तै यस्तै आइडिया सेयर गर्दै रहनेछु भन्दै हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् शुभ दिन शुभ रात शुभ बिहानी धन्यवाद आजको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा bye bye for now thank you